Hei! I min siste video har jeg fortalt at det er uforståelig og fascinerende at matematikk er så effektiv i å beskrive den fysiske verden. Med denne videoen vil jeg begynne en serie som handler om konkrete eksempler på det. Det er nemlig noe som begeistrer meg veldig for jeg er jo egentlig fysiker i bunnen, og jeg har blitt fysiker for jeg er så begeistret på hvordan vi kan forklare den fysiske verden. Og matematikk spiller en stor rolle i denne prosessen. Så jeg håper at også dere lar dere begeistre. Så hva skal vi begynne med? Og da er jo kanskje det mest naturlige at Jeg begynner med det som jeg har på genseren min, for det får jeg ofte spørsmål om. Så vi skal se litt nærmere på disse ligningene her. Den første er Gaus lov. Hvor er den elektriske ladningstettheten? de den elektriske fluktetheten, und nabla prick er äh, en matematisk operator som heter divergens. Ligningen forteller at elektrisk ladning skaper elektrisk felt, hvor mange elektriske feltlinjer går gjennom en lykket overflate, kommer an på hvor mange elektriske ladninger befinner seg i volumet som overflaten innelukker. om de elektriske feltlinjene kommer ut av eller går inn i et volum, kommer an på om det er positive eller negative ladninger i volumet. Feltlinjene går alltid fra den positive til den negative ladning. Mye fysikk i en så liten ligning. Den andre ligningen er det samme for den magnetiske flukstettheten B. Divergens B er null fordi det ikke finnes magnetiske ladninger. En magnet har alltid en nord- og en sydpol. Feltlinjene går alltid fra nord- til sydpolen. Hvis jeg deler en magnet, har hver del en nord- og en sydpol. Hvis en magnet befinner seg i et volum, så kommer det like mange feltlinjer ut som det går inn, slik at summen blir null. Den tredje ligningen er Faradays lov. Nabla kryss er en matematisk operator som heter rotasjon. E er det elektriske feltet, og dB over dt er hvordan magnetfeltet endrer seg over tida. Ligningen forteller at en magnet som beveger seg, Scarpa et electrisk felt runt sig, som dette experimentet visar. Den första delen av den fjärde ligningen er Amperes lov. G är den elektriska strömtätheten, alltså hur mycket elektrisk ström som strömmar genom et volum. H er det magnetiska fältet. Ligningen forteller hat ein elektrisk ström skapa et magnetfelt rundt seg som dette eksperimentet viser. Maxwell var ikke helt fornøyd med det. Han syntes det hadde vært matematisk finere, nemlig symmetrisk, hvis ikke bare Faradays lov hadde en dB over dt, men også Amperes lov, en dD over dt nosia du kanskje at det likevel icke er symmetrisk, fordi det finnes elektriske ladninger og elektrisk strøm, men ikke magnetiske ladninger. Paul Dirac war enda mehr opptatt av matematisk skjønnhet og symmetri. Han har laget en teori, ifølge den finnes det magnetiske ladninger og magnetisk strøm. Men det er et annet tema. Denne videoen handler om noe spennende som Maxwell har oppdaget. Du spør kanskje hva er forskjellen mellom D og E, og mellom B og H. E er det rene elektriske feltet, men D beskriver hvordan det elektriske feltet oppfører seg i et materiell. I vakuum er forskjellen bare en konstant, som heter epsilon null. elektrisk, Permittivität, permittere erlatinsk, obetür obetur jenum Epsilon null an hier also, wo dann vacuume la et elektrisk feld gojenum. Detsamme gjelder magnetfeltet. Mu null heter magnetisk permeabilität Permeare erlatinsk obetür obetyr ovandre jenum Den egentlige spennende oppdagelsen har Maxwell gjort da Weber og Kohlrausch har målt disse konstantene. Og det tok meg en stund før jeg har skjønt hva de egentlig har gjort. Og hvis jeg møter noe som er vanskelig å forstå, så skriver jeg ned en ligning. Det er kanskje ikke det som du ville gjøre, men denne videoen handler vel om og forklare hvor effektiv matematikk er, så vær så snill å følg med. For å måle epsilon null kan vi bruke Coulombs lov. Det er kraften mellom to ladninger. Ladninger med ulike fortegn trekkes til hverandre, og ladninger med samme fortegn støttes fra hverandre. Noe spennende med denne ligningen er at den har akkurat samme form som Newtons gravitasjonslov. Er det tilfeldig? Nei, det er geometri. Når jeg er lengre unna en ladning, må den samme mengden elektrisk felt fordeles på et større areal. Overflaten av en kule har arealet 4 pi r i andre. Derfor må jeg dele ladningene med fire pi r i andre. For å måle epsilon null kunne vi bruke kolomkraften. Men problemet som Weber og Kohlrausch hadde, var at de ikke kunne måle ladningene. De kunne sammenligne dem direkte, slik at de hadde like store ladningsmengder men de kunne ikke måle hvor mye ladning det egentlig var. Enheten, kolom, enheten til ladningene, er nemlig definert via elektrisk strøm. Og elektrisk strøm, det kunne de måle via amperekraften. I denne ligningen finner vi mu0. For amperkraften er nemlig den kraften som virker mellom to ledninger der det strømmer elektrisk strøm gjennom, og det er jo det magnetfeltet som dannes rundt ledningene, som tiltrekker dem, eller frastøtter dem. Det kommer an på i hvilken retning strømmen strømmer. L er lengden til ledningene, og R er avstanden. Og hvis vi erstatter her I med Q over T, så ser det slik ut. Det som Weber og Kohlrausch har gjort, er at de har målt kulomkraften og amperkraften med samme mengde ladning. Det vil si de har tatt ladningsmengde, målt kolomkraften, og så sendt samme ladninger gjennom en ledning og målt amperkraften. Og så kunne de beregne forholdet mellom kolomkraften og amperkraften. Og fordelen med det er at det er mye som vi kan forkorte her. Vi trenger altså ikke å måle ladningene. Nå kan vi bytte om litt. Og så har vi altså denne konstanten 1 delt på mu0 ganger epsilon0. Og den har enheten meter i andre delt på sekund i andre mete i andre fordi det er avstanden og lengden til ledninga, og sekund i andre fordi det er tida strømmen strømmer gjennom ledningene. Og det er jo i andre fordi i kolomkraften og amperekraften er det ladning ganger ladning. Så hvis jeg vil har en konstant som beskriver forholdet mellom én ladning målt med kolomkraften og samme ladning målt med amperkraften, så må jeg ta kvadratroten. Weber var ikke så særlig kreativ når det gjelder benevnelse av sine konstanter. Den første konstanten i hans teori kalte han for A, den andre B og den tredje C. Og det er den tredje her, og den kaller vi fortsatt C. Og det er verdien som Weber og Kohlrausch har målt i Marburg i 1856. Og så var de fornøyd med det. Men Maxwell begynte å undre seg. Hvorfor i all verden er konstanten som beskriver forholdet mellom elektrostatikk og elektrodynamikk, en hastighet? Og ikke hvilken som helst hastighet. Han visste nemlig at i denne tida hadde man målt lyshastigheten. Målingene var ennå ikke så nøyaktige. Derfor siterer Maxwell tre ulike resultater. Hippolyte Fissot hadde i 1848 målt lyshastigheten på jorda og funnet rundt 314 000 km per sekund. Leon Foucault hadde brukt en lignende, men mer nøyaktige metode og funnet 298 000 km per sekund i 1850. Jeg synes det er imponerende at hans resultat afviker mindre enn 0,6 fra dagens exakte verdi. Det tredje resultatet som Maxwell siterer, er fra astronomiske observasjoner. Alle tre resultater avviker mindre enn 5 fra Weber og Kohlrausch sitt resultat. Det er innenfor måleusikkerheten. Hvis du tror at hele verden er resultatet av tilfeldige prosesser, kunne også dette være rent tilfeldig. Men det trodde ikke Maxwell. Han trodde at universet er velordnet og følger naturlover som en allmektig lovgiver hadde satt i kraft. Hvis dette ikke er tilfeldig, måtte det finnes en sammenheng mellom elektromagnetisme og lys. Sammenhengen kunne Maxwell vise ved å løse ligningene. Jeg vil ikke vise her hvordan han løste dem, men jeg vil illustrere løsningen som han fant. Hvis vi har en elektrisk strøm som går oppover, så vil den, ifølge Ampers lov, skape et magnetfelt som går rundt den, og høyrehåndregelen forteller i hvilken retning feltlinjene går. Og hvis strømmen endrer seg, at den går opp og ned og opp og ned og opp og ned, så vil også det magnetiske feltet endre seg. Den går mot klokka og med klokka og mot klokka og med klokka. Og da vil, ifølge Faradays lov, det magnetfeltet som endrer seg, skape et elektrisk felt og det elektriske feltet som endrer seg, vil ifølge den nye termen som Maxwell hadde introdusert, skape et magnetfelt som også endrer seg, og det magnetfeltet som endrer seg, vil skape da et elektrisk felt som endrer seg, og det elektriske feltet som endrer seg, vil skape et magnetfelt som endrer seg, og på denne måten oppstår det en elektromagnetisk bølge som man kan vise på denne måten. Men i denne tida, da Maxwell har laget denne teorien, var det helt teoretisk. Det var ingen som hadde observert slike bølger. Det skjedde noen år senere at Heinrich Hertz i et forsøk kunne vise at det faktisk finnes elektromagnetiske bølger. Det var i 1886, sju år etter Maxwell døde. Maxwell ble bare 49 år gammel, og noen tror at han ville ha oppfunnet relativitetsteorien før Albert Einstein, hvis han hadde levd lengre. Når Einstein ble spurt om han sto på Newton sine skuldre, svarte han nei på til Maxwell. Relativitätstheorien er nemlig en Konsequenz auf Maxwells Theorie. Bølgene som Heinrich Hertz har funnet, heter radiobølger. I dag vet vi at det finnes et bredt spektrum av elektromagnetiske bølger, fra radiobølger via mikrobølger, varmestråling, synlig lys, ultraviolettlys, og røntgenstråling til gammastråling. Alle disse har sin utgangspunkt i elektriske ladninger, elektroner, som beveger seg. I 2018 hadde jeg gleden til å besøke Cambridge sammen med en gruppe fra Matematikksenteret. Der hadde jeg mulighet til å besøke Cavendish-laboratoriet, som ble bygd under James Clerk Maxwell. På inngangsdøra til laboratoriet står Magna opera domini, exquisita in omnes voluntates eius. Det er Psalme 111 vers 2. Store er Herrens gjerninger, utforsket av alle som har lyst til dem. Det synes jeg er motivasjonen til å drive naturvitenskap, å utforske Herrens Sture Janinger. Takk for meg.